Here we go for today's UFO Blade. Fantastic UFO Blades, succulent UFO Blade, Blades from Italy, in particular Naples in Campania. First of all, as you know, observe carefully at the small UFO Blade on the soup UFO Blade. Then, you make the two foe blades fly. Now, perform the magic musical moment with the cutler. finally, remove the small of plate from the soup a plate. Today's of plate is pasta with pumpkin, uh, zucca, mm, yes, um, yes, pasta with pumpkin. Uh, not, uh, I think, not one of my favorites, but uh, mm, it's a good pasta, pasta zucca, uh, se cotta bene comunque, sì, diciamo, non mi fa impazzire, comunque uh, it's a good for me it's a good plate so uh, I hope you enjoy as always surely one time eh, at last in your life eh, you ate it and so I <laughs> yes um, as I said before I always hope that you enjoy the plate and the video. i a great again.